Sasa hivi ndio ndugu zangu. Yaani benu yani benu yaani hiyo ni masana ni tungo kwa changa. Yaani yaani tukui changa bo. Sasa hivi nikana wacha siku changa na sio. Lakini unakubali wewe. Unaona wapi? Unaona wapi tu wiki? Unaona bwana, unafanya changa wenzangu. Unaona bwana usifika mangamu tumita sabuni mara. Oh, oh, oh, unatenda hiyo nakati ngelama wewe. Deni, deni. live usiwaza usiona bwana unaona bwana alek lelo msikitini ndio mtoto mwana kamsia tumbwe na changala hivi na na kama tena mwana manga abata na fushi mwana afushi na chochote atana every kama tunaka kama twiki Oh, wala kwa tuna mbise, babi kama kwa nge. Ni ahora, wa dere zuri unataka kutongoza. Ndio ndio na mchanga. Kicha. Oh, oh, oh, mbona sasa? Oh, kwa nini? Na ukuteke dinako kwa sababu angeli deni. Angema tumangi unamsema. akembu nalapa kabisa nalapa kima wani dena to ngolem dena to ngolem sabeli deni ono wama apana mani bona sa ale bi no te abi no yani yani ana sa ale tu video afrisho tu mo zamata ya ale si to ko ta ono ndo ni ko tu changa eno mo tena mo shima kani na nyota yo lebe hata ikapela kama kala mu a bisa yo sa dino anti nyaka nyaka dina kama msa nana ngwa kati ah deni wala ni ka tena ai mala atena ni kidongo ta amisa mo tena manga bete o na ngwa na show ubwara abensi aho ngo mbyingo abensi aho ngo wanataka kumanya itongo ndidike teni awo awo awo awo awo we got it. That's a boy, man. That's the beat, you know. So. People that live with the That's the boy. That's the that's the concept. Olo wala. Ana le tuko. Ana na ha no paka na. Paka na kuhusu mwana kitongo. Era kitongo tangu sabe. Iki hiyo hiyo. Era kitongo tangu sabe. Ndio be. Eh ni. Ni ni wanda. Kabisa. Hapo tu mimi sio shile ndio unaishi ete. Tena na kanda kanda wiki ni wakanda. Ndio sio au. Sio au. Kwanza na kanda. Ah, kanda. hapa nilikuona mie hapa nilikuwa pita nikuambie kimoja kitu. Unaona? Sasa mie mie hivi mie kwanza mie mie naitwa naitwa Dustin au mzuka nita Deston. Kwa hiyo chaguo langu. Sasa mie dada yangu mie nikuona tu napita hapa tu. Unaona? Sasa mie nikaona dada, huyu dada mbona hivi, huyu dada hivi, hata kwani muite kwanza. Ndio nikaona acha sasa nikuje kukuambia mimi hivi nakupenda, unaona mimi mimi nakupenda, mimi kwa sababu nakupenda, yani mimi nakupenda hivi. Nakupenda, nakupenda. Wewe unanipenda nini? Mimi nakupenda, mimi hivi unioni mimi mimi. Wewe niangalie na ujiangalie. Unaona tunaendana na mimi. Hebu niangalie na shepu yangu kwanza. Tunaendana. Mimi mimi nakupenda. Wala vile jo. Yaani ubaki kwa ngezi hiyo ndio bana. Niko mjini. Baby, si punya jadi gue ngedas di cing lagi mili. Beli.